Привет, друзья! Меня зовут Карлен, я из Армении. Я мастер по изготовлению тростей дудука и самого дудука. Сейчас я хочу э, показать маленький мастер-класс по ухаживанию э, тросей. И начнем с крышкой. Крышка у нас называется э, э, на армянском э, подкал. Открой ее, покажи. Угу. Угу. Вот. Крышка для того, чтобы всегда э, язычок тр тр трося был закрытым, вот таким. Губы, губы. Губы. А, а. Э, это очень э, полезно, чтобы не деформировать вот эти язычки, губы, тростей. И всегда перед и после игрой надо обязательно закрыть подкал, крышку. И отсюда видно, что обе губы вот закрыты. Потом у нас хомуток. Это э, контролирует тональность, звук трости. Э, Хамут э, на армянском «парда» или каркаворич, а, Много, э, скорее каркаворич, чем «парда». «Парда» – это э, кавказское слово. Если не строит дудук, когда вы играете, надо чуть-чуть продвигать или в левую сторону, или в правую сторону и налаживать а, дудук. А, потом, если открываем вот крышку, играем в дудук и издается звук с з. Вот такой звук. Значит, губы трося очень э, там э, близко. Надо штукатуркой или шкуркой как? Шкуркой. Шкуркой. Чуть-чуть. Вот так. Штукатурить или... Зачистить. Зачистить. Да. Вот так. Отлично. Скажи, как трость сама называется. Трость э, гамиш. Гамиш. Вот можешь, На можешь впоследствии уже говорить гамиш. Тебя ага, гамиш. Угу. И постепенно играем и там почистим. Играем, почистим, пока звук нас не устраивает. А если звук э, без этого устраивает, не надо трогать. Потом замачивание у нас. Ни в коем случае не погружать вот трость в воду. Это вредно для трося. Только Отсюда наливаем чуть-чуть э, воду, вот примерно вот сюда, изнутри, изнутри. Вот так делаем. Ну, два, э, один минут хватит. Вот так делаем, а потом обратно наливаем воду. И все. Оставляем э, полчаса, чтобы э, впитывал воду в себя, а потом... Полчаса, долго так, да? Угу. И э, а, чтобы хорошо он пришел в себя. <laughs> И можно уже будет... А бывают случаи, когда не надо размачивать? Бывают случаи... Если недавно играл? Да. Э, когда у нас этот э, э влажная вообще... Э, Атмосфера, воздух а, влажный? Воздух влажный, Бывает и что не надо. То есть а, открываешь всег... футкал да, и, и гамиш открытый. Да, да, всегда открытый. Угу, угу. То есть если, если гамиш открыты губы, угу. то можно не размачивать? Можно не размачивать, да. Как... Это угу. в Армении очень сухой, сухая, а, этот, э, сухой воздух. Суп, сухой воздух. Всегда, э, если закрываешь подкал, оставляешь 10-15 там пол, полчаса, он а, уже закрыт. Надо э, снова замачивать. А если, э, скажем, у моря играешь, там всегда будет открыто, не надо водой э, там. Отлично. Открыто. Угу. Хамут еще. Хамут. Угу. Пар, Есть... пар, как называется? Парда. Парда. А или «Каркаворич» на армянском. <laughs> Если э, хамуток слишком вот сюда уже заходит, доходит, надо снять. Зажигалкой чуть-чуть подогреть обе эти стороны. И... Чтобы он более сжатый был. Да. Когда... Да. И надо руками вот... Очень да, аккуратно? Очень аккуратно вот так угу. делать, чтобы он стоял вот примерно в середину. В середине. Ага, в середине. Вот. Чтобы мог контролировать э, язычки, губы. Угу. Угу. Вот. Ну все. Прекрасный мастер-класс. Пользуйтесь, друзья.